मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा की ऑन स्क्रीन वाइफ के नाम से जाने जाने वाली मशहूर एक्ट्रेस सुमोना चक्रवर्ती लंबे समय से छोटे पर्दे से दूर है हालांकि वह अपने सोशल मीडिया के जरिए अपने फैन से जुड़ी हुई रहती है सुमोना ने हाल ही में कुछ फोटोज इंस्टाग्राम पर शेयर की है सुमोना इन दिनों बाली में वेकेशन एंजॉय करने में व्यस्त है इसकी तस्वीरें एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम पे शेयर की है